بیتا کمرر خیراج آسمان زندگی بیتا کمرر زرداج درمانی زندگی بیتا کمرر زرداج درمانی زندگی بیتا کمرر خیراج آسمانی زندگی دیتا کمرن زرداج درمانی زندگی بیتا کمرن زرداج درمانی زندگی بیتا بیتا بیتا amiga Bitaw, bitaw, bitaw destan Bitap kemarar Şular suzani zindagi Mastişki seran Gölde şıvolvan Degel astan Bitap kemarar شورش بستان زندگی بیتا کمرک خیرج آسمان زندگی بیتا کمرک زرداج درمان زندگی بیتا کمرک زرداج درمانی زندگی بیتا بیتا بیتا خواسی ریش یاشی بیتاب کمرر شیلاج سوزانی زندگی مستیش کی سرن گلدش بولوند گلستان شورش بستانی زندگی بیتا کمرر خیرج آسمانی زندگی بیتا کمرر زرداج درمانی زندگی بیتا کمرر زرداج درمانی زندگی دیتا کمرر خیراج عثمانی زندگی دیتا کمرر زرداج درمانی زندگی بیتا کمر زرداج درمانی زندگی بیتا بیتا بیتا شانه شا سوا ما سوا سوار ما سوارانه شا سوارت ما سوارانه امروز چه روزه سردراشانه شا سوار ما سوارانه بینی سواران تا دندان یا یاقوت مرکنه که سوار ما سوارانه امروزت چه روزه سرتراشان deixa no zero. sarma samara ah. Ey kavazdan abi ah, yapmadan ah, şaman عالم بخت و دولت یارتان باد چونین از آرزوی جمع جمعیان دوستان گرامی برادران و خواهران روحانی نوبت اول سخن تبریکاتی را به صاحبان معرکه با یکی از شخصیت های برجسته با یکی از معلم های گرامی معلم سفر و سفر میدیم مرمت تذکرش کنیم میمانون اولا از نوم آل آیام همه شمایان رو با این بس معرفت خیلی مقدم میکنم میندار از آن که با خوشتندی ما باید خوشتندی دیگر خرسند کرده بعدا شاه و عروس نازنین را بروز تویشون بروز وصلشان تبریک و تعلیت میدیم برای آنها تمام خوشهای زندگی را تمام دارند در جوانی عشق بود و دولت دنیا نبود اون همه دولت بود بس که از پای روان مونده قسمت در فلک جستن ستاره صنعت است و در زمین خویشتن را گم نکردن هم صنعت بوده است بهترین گنجی که آدم یا گر سیم و زر است بهترین گنجی که گم کرد و محبت بوده است توی از امشب توی کلام از امشب پروین و میان آسمان است امشب ای پروین تو برو پروین تو دور خواهم کرد و با دودش همه دیو و جن و افریت راه را چون سم ره به ره مرد دور خواهم کرد دعایت میکنم ای دوست همان دسته که چوبک را میانی گل امان می داشت همان دسته که آتش را گلستان ساخت و مغرور از قرارش ایمانبار همان دسته که از توفان مرگی روبرو او را همیشه در سر صف شما خواهد